bangkok china japan guangzhou straight to malaysia afghanistan kazakhstan eh, eh, eh, russia to ukraine mbagala nnyo mbagalira ddala ono yeyichulidde shaka mu ocean raw material mu buli industry draga mu buli famasy draga mu buli famasy raw material mu buli industry, industry. shaka mu ocean sidiringana nsiringanye mu kidiba aa kyapa ku buli continent byali bigambo bya gnl zamba sa omuramadani karim mwebali ddala okusiiba ekyo kintu kikulu nnyo okusiiba kibadde kyabuvunanizibwa nnyo wabula nga te ne bannaffe bayinayo easter ate tutambulidde wamu n'ekisiibo loving one another thats what we do best ichulialon dolini kabaleebe yakedde eddoyo namukakasa oli otya miss gyebale naye ngaennaku zinoowanda muliro eh? omwami wamuviirako ddala wadda ku facebook ngaoli mukambwe ayi mukama katonda nanyini buyinza mu nsi eno musaa omu ramadaani karimu gyotuteereddewo ne bannaffe abalala bonna nga tusinza omuntu omu mukama katonda tuyina ebitunyigiriza bingi bulina bowulirako obujja bowulirako obusungu bowulira nga bali mu bifo bye batasaanidde nga egwosaanidde obba okusalawo kwa katonda weeyongere owanika omukono musinze buli kaseera katonda wonaomwekwasa ebisigadde bijja kutambula ki byokka ladies and gentlemen tusaba mukama katonda atukwatireko mu pulaani zetulina ajowo devil eyes sakisesi etutuukirire tuwangaala ebbanga nga tulabika bulungi nga tuli bantu balamu abasobola osonyiwa n'okukkiriza batusonyiwe osonyiwanga naawe ne bakusonyiwa mukama katonda tukwatireko mu byetugoba ebirooto byaffe bituukirire nga tetunnafa yes nga tetunnafa mukama katonda abato okukekkanya emitima gy'abaluvu abakwata abaana abato ne babatunuza obambi nga tekeetegeseka nyabo maama mukama katonda osaasire abasaasaanya endwadde beekuba emutima abali b'enguzi abataagala va ku bufuzi abawolereza bannakyemalira ne balowooza ensi bo baamala ne batajjukira nti waliyo abanyigirizibwa amiina yaalabbula alamiina essaala egenze bw etyo oba obadde okyafuka ekulesa erinda twalabise tutya abalala batulabireko oba nedda buli wowulira nga oweddemu amaanyi take ekiri feexample take ekiri forward feexample ebintu bikibuka sajja na bitaano siinaawo kikumi mu ataano bulamu tebutambula why not babuzizaako mu bitiibwana byonna gye musinziira wuliriza carefuly wuliriza ki akajanja k'abaganda nyonyonyo buli kaguddewo katikkiro mumugjeeko oba muli mbuliri mwebase mumugjeeko oba muli mbuliri mwebase katikkiro kalitujjako katikkiro mwe mwamusaako okujjako katikkiro nga kabaka tamanyi kitegeeza kabaka mumuyisizzaamu amaaso takyalina maanyi kubanga yalemedde olaba ebibi ebiri mu katikkiro mwe mubirabye mangu lwaki abaganda tribe ebuguma nnyo buli kintu kyonna babuguma and this is the reason why balemeddwa okutwala ku bukulembeze bweggwanga buli gwe baleese amala wiiki bbiri simanyi profesa lule myezi eki simanyi binaisa myezi eki ate ne bamayokababa n'olugezigezi simanyi wano buganda era mwe abaganda twabategeera twabategeera temuli ku unity muli mu kwegulumiza omu omu yeyeegulumiza kasita omufunira obutaala ngaawe asooka abatwalamu ebbanga kati mugenda goba katikkiro ddi ddi oba mumala geeyogeza bweyogeza ddi wenizi katikkiro living the palace mmwe <laughs> mwesubiza ebintu bingi olweka okwekontradictinga n'okwegulumiza ku kingidomu yammwe olw'okujagala ennyo ne mugititiirya kuzaabalala mulemwa n'okukonsentratinga ku bituufu kyova olabanga kingidomu eddala ziprogressinga mukama mwe mwetutumbula nnyo mulina nnyo abeteekawo abawadi ne befuula abamanyi ah, kati katikkiro mumaze omumogo oba oba mukyebasi batandika ekintu nga tebajja kisobola naye akatijjo akajanja era simanyi bawulira nno mubyenjogedde ne babyozaamu ne bakola zipost ne befuula abali concerned ninga talina kyamanyi ah, kati mayega mumugjeeko oba mukyebasi mulekerawo pokopoko ebintu birina procedia gwe newooba oyina obulumi si yeggwe ali mu leadership gwe kyoyagala kikolebwe emmengo si we kijja okukolebwa kirina emitendera gyakyo muwage muyombe muvume naye musakingidde omu yammwe wansi ate nga we mulimba abantu betribe endala mu buganda edda ku ntikko etya nga mwevoola mweyisaamu amaaso temuwa buli kintu kyammwe kyonna kifu fe twabakulitisaizize nedisindagabako ti era katikkiro bamugobe nga mugobanga nize amulonda kajanja kamwe nze nabagambye jo fakiti zange ezirabika n'abalala bezala bisinze nzekka buli muntu akiraba nti n'abagirika is isolated netubawo ensonga zaffe era bavuddeyo ne bagamba simanyi babadde mu liivu kyogamba katikkiro bwogenda mu liivu ne baminisita bonna bagenda mu liivu gwewabadde mu liivu nekitegeeza ye liivu etegeeza toyinza kgenda ku lonki wabadde ogenda kukola mulimu katikkiro That's not a good reason. Munonga alonchinga kitabo nomuga nti ndi mulivu. Gwasula wano. Ekitabo kye balonchingidde wa kigana kujja. Totuma omubaka. Tetulaba nnaku abantu nga batuma ababaka. Ye mwamuyisizaamu amaaso mukazi wattu. Era ali alone and frightened nga we nabagandi. Problem taina mwana mulenzi. Ate obudde bugenda. wenakugeredde akagero nti dawudi dde ebuddo obudde obudde ebuddo butuuse alabayo maaso obudde butuuse singa kabaka ava mu bulamu bwensi eno nga mirundi bwe yagambye ate oyo abeera mukakabaka obeera mukakabamama wakabaka namwandu wa kabaka onule ng'olina mwana mulenzi kyatayina ebizibu tebimanyi nyumba naye asula atunula eh, eh. abaganda akajanja kati awonna bakatadde ku katikkiro era kati yes teyagenze nekyo tekimugobesa kuba mugoba kutwalira procedia mugenda mugoba mutya nze nzeukusebanyi taliiko mwamugjeeko dda naye olujanja lwamme olwokulippira buli kimu mulippira bulippizi temuba na strategy entuufu kimuva mwali mutusuddeko mvubuka vubuka mbu simanyi agenda awagire afuuke president <laughs> naye nammwe mwamubuuka mpulira alajana temumukyaza ku rediyo zammwe kati mwali mu papie ebintu ebyeggwanga byakwekkaanya si ku papa okwekkaanyiza nno ddala ani ono ayagala kulembera atya kino kyetukola n'abagereka okulonkinga ekitabo mu serena kitulekawa kyetaagisa oba nedda newe tuba n'obumulumulu obutunyiga waliwo ebirabisa ekifo oyinza omumitinga sisita we waka nga temukolagano oba muganda naye for the sake of yowa daddy munyumya tumitingagana n'abantu bangi nnyo folamu nyingi zetwemitinzeko ne fulufiga nga twanyiigaganye naye foramu eyo nga tetuganya kunyiiga wadde okweraga obusunga tulina osimayiringa tuveewo peacefule tuleke abakulu nga bategedde nti weyaini harmony wadde nga mutima tuba tukyenyigidde noffense kakati n'abaganda mwandibadde muwapimy edda nti naabagereko lonki ngaekitabo kigendererwamu ki muserena ajja tulabisa mwakunamye temukyalina kyemuyinza kuzaako kulimba tribe ndala ate kati sametime mutandise simanyi tujjeko katikkiro katikkiro katikkiro wavaako ebintu nebitereera mwe mwamulonda okumugjako nga saabasajja yamutekako tamugjeeko mulaba temuba temulabye kabakamukamwa oli yalonda lwaki temuyina bugumiikiriza bwe mwajja ku nsi eno babagamba nti kabaka wamwe talirwala talifa si muntu sajjati walwala izana alamu ensi yonna ebekubunkenke tetwakimanyako nti kabaka ali moto aa naye ffe ababadde overtime tulabe bakabaka nga bafa bafa kyakazulu yafa asanteene yafa bajja bafa bacwa mwanga bafa so baba bafa they are humans they fall sick basobola okufoolinga sik thats why balina famiry ne mukulyetinga embeera nti senga katikkiri kabaka afa oh, theis going to be tamwe so mwe temulina post kabaka abatoolonga basobola oba ne kabaka okuva ku myaka esatu kati alina emyaka asatu fe tuba promisinga stability ngaaba anrm ne museveni nothing will affect your uganda region mujja ba safe along as long as museveni kwali nafa ba updf yes tumalanga muga isturi simu sirikali ndi musirikali yenyini awedde emirimu afande amai load and clear so n'olwensonga eyo mutunula awali ekinyusi nakikyemwetaaga nga kingdom naye mulekerawo okusavuwaza mwesavuwaza nnyo tulayibula endala nga wezibasoma kyova olaba e, mudde bayeera muganda ajogeddwa kubanga mwe muliwo nnyo ku palapase <laughs> bali ne bajja nga babayingiramu mpola ne bakola strategy e mpola ne museveni we yali yayingiranga mpola museveni yanyumya nti yasitamanga wabweru wa nairo kirabu awo ekatwe nga abantu bayinga nga yasitamaawo nga ye ali ku case study ng'ali ku ki ku case study nekimaliriza nga museveni ye mwenye museveni yakola case study ku uganda kyobalaba atufugidde ebbaala amanye abannauganda ebibacyamula camula kati abaganda baliawo simanyi tugobe katikkiro tugobe katikkiro eh, olwemugoba kabaka awone awone kwegamba katikkiro ddagala nti webamugoba omanyi waliwo ebintu ebinsesa mu nsi za afrika omuntu aba mulwadde ne bagaka bamuweereza essaala newebuuza oba essaala ateekola etyanga eddagala <laughs> ng'ali weaba netumuweereza essaala yes i believe in god ndi god fearing person yes naye era still sitegera lwaki omuntu oba baba bategedde dda ti agenda kufa sitegera kuba mu kifo kyeddagala tebagaba muweereza essaala anyway thats their choice naye nga nze siraba saara wetulanziitinga into medicine it cant naye nga bantu mufo kyeddagala basuusa saara anaye tumuweereza essaala mukama katonda amiya <laughs> mukama katonda ayamba yeyamba sooka omuwa eddagala alifune basooka saala omusajja omu yagamba mbu mu china <laughs> no offense mu china <laughs> tibuli muntu mulumu yafuba alabe nga kalumu kamu kavaamu factory oba yatoyepepo oba yabujiriti oba pini ate yo muafirika tukuŋŋaanya sente ne tuzimba caki enene oba omuzikiti omunene ate ne tuguyingiramu ne tusaba katonda emirimu <laughs> kansisa nnyo akantu ako nali <laughs> efudde nali efudde enseko yesu naye nga katikkiro avaako mumitendera tekijjawo bulwadde bwa ssaabasajja ate tekijjawo nabiri byemwalabye emmengo tulina kukola ki kuwumbawumba nanyini mufu yakwata ewawunya tokkirizanga omuntu okukwata ewawunya nga gwe nanyini mufu gweoyina okukwatira ddala awatonya omuntu osobole omumuteeka muntu anakwe bayite okukuyambako nga wetuyambibwako ebitongole ebirala nti tulina omukisa nti buli tribe erina okujja mu buganda lets use the advantage well mulabe nga mutukako ku bukulembeze bweggwanga lino naye as it stands mukyali mulina ebibamalamu bitono nnyo concentration y'eggwanga lyo temunagituukako olaba mulemeddwa just kingdom yamu aa ebyeggwanga mugira mu byesonyiwa ekyo lyalone Yes.